百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。お願いします。今日は早速ね、攻めの動画の3本目いきたいんですけど、1本目、2本目見てない人はそっち先見てくださいね。繋がってるからね。この攻めのビデオの3本目のテーマはズバリ相手を引き出せるようになることです。相手を引き出すってことはどういうことかっていうと、 自分の打ってほしいタイミングで自分の打ってほしい場所を相手に打ってもらうことができる相手がいつ面を打ってくるか分かればそれに対して出後手なり返し動なりできるのねそれをコントロールできるの今はもしかしたら出花後手とか返し動とか技をねみんな運でやってるかもしれないこれをコントロールできるようなんです相手をだからもう技が思いのままこのビデオでお話しする相手を引き出させるっていうのは、フェイントとかね、 引っ掛けとか、面に見せて固定とか、コテに見せて面とか、そういう次元のもんじゃないからね。いわゆる普段の稽古で、もう当てっこ剣道ばっかり引っ掛けて騙してやってる人は、なかなかやっぱり上達しないです。でもこれを覚えれば絶対、剣道が変わるから。相手を引き出すために何が必要か。これは今日のテーマです。緊張と解放。みんな大好き桃太郎が家来を連れて鬼退治にやってきました。 猿犬キジ実際鬼ヶ島にはだいたい月に1回ぐらい桃太郎のように村の期待を背負って一攫千金を狙って鬼を退治しに来る人間が来ますどうやって鬼はその都度人間たちをやっつけているのでしょうかいざ勝負 桃太郎は刀を振りかざして鬼の前に来ましたそうは言ったものの間近で見ると鬼はでかいアンドレ・ザ・ジャイアントみたいです体は真っ赤で筋肉隆々目は鋭く片手で振り回す金棒で殴られようものなら骨まで砕けてしまいそうです犬はこれどう考えてもももさん負けるやろという目でこっちを見ています猿はすでにどっかへ走り去りましたキジは何の役にも立ちません餌代がかかるだけでした 修羅場やな頼れるのは結局自分だけ桃太郎は大きな大きな鬼の前に立つだけで汗が噴き出し息が詰まる思いでした鬼もようやく本気になり桃太郎の前に立ちはだかりました「おりゃおりゃおりゃおりゃおお互い中断の構えから鬼が右足をぐっと一歩踏み込みました桃太郎の体にプレッシャーがかかります 息苦しい先に打って出た方が負ける桃太郎は尋常でない我慢の最中ですそこへ突然ピーパッパッパラッパパッパッパラッパ鬼の携帯が鳴りましたしもしもいやあと15分待ってって言うたやんそんなに怒らんといて分かった分かった後から美味しいもん食べさせてあげるからもうええやろなほな切るで今だ卑怯な桃太郎は後ろを向いて電話をしている鬼に飛びかかっていきました その瞬間、鬼の目がキラリと光りました。うっすです。はい、来たー実は、鬼はこのタイミングで桃太郎が飛びかかってくるのを待っていたのです。電話なんて最初から繋がっていません。全部一人芝居です。なし汁ブシャー桃太郎は鬼に見事に切られてしまいました。なぜ桃太郎は先に出た方が負けると分かっていたにもかかわらず自分から出てしまったのか。それは最初の切羽詰まったせめぎ合いの中で 緊張が最高に高まった時に鬼の携帯が鳴るという突然予期しない緊張の切れ目があったからです。緊張と解放イメージできました剣道でいうと先と先で構えていやーってやってる1本目と2本目のビデオ覚えてる、えー、先から気が出てるレーザーが出てるうわーってプレッシャーお互いにない 与えてるよね、ぐわーって愛気になって、ぐわーって気持ち高まったところ、も最高潮になったところに片方が、はい、どうぞ。で、その緊張を解放してるんです。その瞬間、相手はもう本能で、いたたまれなくなって、バーって出ちゃうわけですよね。それが引き出すってこと。ちょっとイメージね。お互い構えて先々で、やーってやって、 盛り上がってきた相手のこと探ってる盛り上がってきた盛り上がってきたうわーって最高潮になった時に突然片方が片方が「はい」ってやってみてここれも打つしかないですよ打つしかないところを打つ先にこれが引き出したいってこともう一回いくよお互い構えていやーってなって盛り上がってきた盛り上がってきたうわーってなった時に突然片方が「はい」ってほら目開けたらどうする うわって打っちゃうでしょそれに対して先に打つ。これが引き出して打つってこと。だこのビデオの最初で相手を引き出すっていうことがね、え騙しや引っ掛けじゃないんだよって言ったのはね、もうこういうことで、まさにこういうことで、すごくね、勇気がいるんですよ、これは。お互い構えて、うわーってやってる、気持ち高ぶってる、その最高のところで、はって隙を見せるんだから。誰だって怖いの。引っ掛けや騙しって怖くないでしょやる方は。相手を引き出させるっていうこと。怖いのよ。勇気がいるの。 これ普段の稽古だったら、まだね、なんかできるかなって思うかもしれないんだけど、試合、審査で、これできますか怖いでしょそれぐらい勇気がいいことなんだよ。実際形としては結構シンプルなんですよ。お互い構えたとこから、いやーってやるでしょ攻めるときは中心線取るって言ったでしょこの状態、中心線を取った状態から、攻め勝ってる状態から、おちなさいって言って、右足から入って、 パッと中心線を外してやる下でもいいよ上でもいいよ外してやるその瞬間相手は中心を取ったと思ってもう反射的に打ってくるんですよ必ず打ってくるこの3本目のビデオが1本目2本目と大きく違うのはここなんですよ1本目2本目は中心線を取るこっちが攻めるからこっち取るよね取ったらもう外さないで外さないでギリギリまで外さないでそのまま打つっていう話だったじゃない3本目の相手を引き出したやつは 構えて、攻めて攻めて、いっぱい気を出してまでは一緒なんだけど、最後の最後の瞬間で、中心線をこっち側をあえて外してやる。の小さく外す。下でもいい。上でもいい。小さく外してやる。その瞬間、相手が真ん中を取ったと勘違いするから、思わず出ちゃうわけ。で、そこをトンと先に打つ。 なんでね、やーって構えて、はいどうぞってやれると、思わず体が出ちゃうかっていうと、これはもうね、この形になんか記憶にない、やーって構えて、はいどうぞ、やーって構えて、はいどうぞ。これは、子供の頃から我々が、基本打ちで、元たちの先生に何回もかかっていった形そのものなんですよ。先生も、やーって構えて、はいってやるでしょお互い、いやーって構えて、子供たちが打ってきたいのに、先生が大人の先生がずーっと中心線構えたままってことないでしょ必ず最後に「はいここだよ」ってやるでしょ これと同じことをやられるんですよだから思わる体も覚えちゃうし出ちゃうそしてその緊張と解放緊張と解放がもうその差が大きいほど思わず出ちゃうんですよね何にも構えてない緊張してないところではいどうぞはい打ってね絶対出てこないですなぜ本能で体が動いちゃうのかっていうことに関しては、前撮ったビデオで、えなぜあなたの面は当たらないのかっていうビデオがあるんでね、そちらで詳しく解説してますんで、また見てください。 ここからなんですよ、皆さん知りたいのは。じゃあどういう稽古をすればできるようになるの今の剣道をどういう風に変えていけばいいの一言で言うと、ズバリ、打たれる稽古なんですよ。嫌でしょ打たれるの嫌でしょ打たれる稽古。打たれる稽古って言っても、ただぼーっとしてて打たれる稽古じゃなくて、もちろん最初構えてお互い張って張って張って、最高に緊張を持っていったその中で、はっとこう緊張を解放することができるかどうかなんですよ。 これ最初めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ勇気いります。ぐわーってやったままそのまま打つ方が楽だから。だけど、ぐわーっと構えて緊張して、ぐわーって来たとこに最後の最後でポッと緩めることは、お打ちなさいって緩めることができたら、必ず出てきます。それで難しいのは、最初はその出てくるんだけど、それに対応ができなくて、ガンガンガンガン打たれるんですよ。いいの。いいの。ポイントは、絶対相手から目を離さないってこと。絶対目を離さない。打たれてもいいから、目を見たまま打たれる。 大丈夫。それをやってると、相手が見えるようになってくるんですよ。必ず一歩入った方が相手が見えるから。一歩入って緊張を解いてやる。そうすると相手が出てくる。これが見えるようになってきたらそこで初めてこっちが後から打っても先に当たるようになってきます。あの僕の前の YouTube のビデオでね、えー、6段審査の一発合格の方法っていうのがあるんだけど、その中で えー、審査の中でお互い構えて一歩入って相手が出てくるところを打つんだよって話したんだけど、まあ、形としてはそうなんだけど、実際はそこにこういう気持ちとかキーとかビームとかレーザーとかこういうガーッというプレッシャー、プレッシャーの中でぐーっと緊張して緊張して緊張して、それを解放するから相手が動くってことだよね。だからね、この相手を引き出すっていうのは、ぐーっと緊張しながらね、解放するっていうのはね、 すごく勇気がいることだって言ったんだけど、これはね、あの、うちのスピードの勝負ばっかりやってると、相手を引き出して、後から打っても先に当たるんだっていうことがね、なかなかやっぱりね、理解できないんですよね。信じられない。理解という信じられない。だからどうしても 構えて、いやー、パーンスピード勝負、パーンスパーンってスピード勝負やっちゃうんだけど、特にね、年齢が僕みたいに40超えて、50近くなってくる人っていうのは、もうここが本当にね、ターニングポイントです。そういう剣道はもうやっぱりずっとできないし、それやってると段位がね、上がっていかないと思うんですよ。しかもそれは誰からもね、やっぱり言われないんですよ。年齢が上がっていくと、もうね、言ってくれなくなるんです。自分でちょっとこう変えていかないといけなくなるんですよね。 それでも相手を引き出せないそれはまだあなたの顔が怖いからです最初の桃太郎の話で言うと鬼の顔してるんですよまだ鬼の顔相手がちょっとでも動こうもんならうわぁ、撃つぞっていう顔になっててお打ちなさいって口では言ってんだけどもう全然その気がない中心線取りまくり攻めまくりプレッシャーこの状態だと相手は絶対打てないこの鬼の顔の時じゃなくて鬼の携帯が鳴ってしもしもって言った時 この瞬間が相手が動けるんですよ。緊張と解放。緊張と解放。思い出して、小学生の時思い出して、小学生の元立ちする時思い出して、小学生にうわーって鬼の顔、剣線真ん中取りまくり、プレッシャー、誰が打ってくるんですか打ってこない。怖い。みんな泣いちゃう。違う。小学生に打たせてほしかったら、いやー、はい。いやー、はい、どうぞ、お打ちなさい。お打ちなさい。 ってやんないと。それでもまだ怖いよ。ちっちゃい子だと大人にかかっていくのは。それでも腰を落として、よっこいしょってやってやるから、打ってこれるんですよ。次はね、まあ、相手を引き出すことの練習していく上のちょっとポイントになるかもしれないんですけどね、一歩入ってお打ちなさい、中心線をちょっと開いて、いやーって攻め立って緊張と解放。この練習っていうのはね、講談社の先生に まず最初から通じるもんじゃないです。そういう先生は、同じレベルのそういう先生と毎回この稽古やってるんですよ。皆さんがこれから練習しようとして、いきなりやったとしても、それはまず通用しません。そういう講談社の先生と稽古するときは、もうどんどんどんどん自分がかかっていった方がいいです。まず最初練習したいんだったら、自分と同じか、ちょっと段が下ぐらいの人と、とやってみてください。そうすると、びっくりするが出てくるのが分かるようになると思います。上手になってきたら、講談社の先生と 語学稽古の中でちょっとやってみる相手の先生絶対感じてるはずおこいつなんか工夫しだしたなっていうのを感じてくれてるはずです自分の攻めが講談社の先生に聞いてるかどうかわからないそりゃそうですよ講談社の先生ってちょっと責められたぐらいでも動じないんですから今日のビデオのまとめです相手の引き出し方緊張と解放が大事なんですよ緊張が高ければ高いほど解放した時に思わず体が出てしまいますまっすぐ構えてお互いいやーと構えて構えて構えて